ある日君が言ってたねいつもあなたを見ていると私ばかで答えがないと思ってるそのように言うから抱きしめた君が通る道に白 星屑が残った道一緒に歩いた君のきらめく眼差し君の向かっているその視線私が持っている何かとよく似ている私が向かう視線の終わり君と 次の日君が言っていたね今日も相変わらず見ていると君は無視で自分を信じなければそのように生 地に青い水跡が残った道を一人歩いた私の光る眼差し私の向かう視線の終わり君が持っている何かとよく似ている私が向かう視線の終わり 向かうこの道この道当てるかまた教えることができるか私が今後歩く道私がずっと歩いた道二人でもしかして一緒にいた